תבינו, אני על פניבון, הוא בריצה. אוקיי, אז אה, כן, בוקר טוב. אני עכשיו בבוקר יום שבת, בוקר יחסית... אה, וואו! <laughs> וואו, כמעט נכנסתי ביגואר. אני באה ככה, פתאום אני קולט מצויר. נראה... הוא לא מצויר? רגע, מה? אבל איך זה אפשרי? אני בחרתי את הסרט. כן, זאת השקה. לא, לא. אנחנו הולכים להשקה של משהו. לא משנה. ביד אחת סנאפצ'אט, ביד שנייה עושים על ולוגים. אוקיי, אז אנחנו פה אצל סבתא שלנו. אם אתם לא טועים, אני וסבתא שהיא בני אדם מאוד מחוברים. הלו! אוקיי, אז אנחנו עכשיו אמ, הולכים לסרט, אז בואו נלך. אוקיי, אז פעם שנייה, מוולוג 5 עד וולוג 6, פה בקניון, הכל סגור. האמת? אני כבר מחכה. אוקיי, אז אולי אתם קצת מבולבלים, אז אני עכשיו אסביר. קודם, עכשיו ראיתם את השוט שאני נכנס כאילו לאולם קולנוע, ואז פתאום הגעתם לשוט הזה. עכשיו, אני רוצה להסביר שנייה מה קרה פה. הייתי בהשקה שהסרט נאום בעיר הגדולה. באמת נהניתי, אבל עכשיו אני צריך לחזור הביתה, לעשות כמה דברים, ואני אראה לכם מה אני עכשיו אעשה. אוקיי, אז עכשיו אני עומד להמליץ לכם על מי לעקוב בעצם. אני מדבר פה על סנאפצ'אט, אינסטגרם ויוטיוב. דרך אגב, אמ, אם אתם רוצים לעקוב אחרי בסנאפצ'אט, כמו תמיד, הנה ממש פה יש את ה... כתוב פה הכל, וגם יש ממש פה את הסנאפקוד, אז תסריקו אותו, כאילו, ממש עכשיו. אז אני עכשיו אה, פותח את הטלפון שלי ואני הולך למצוא... בעצם את האלה שאני הכי ממליץ לעקוב אחרי בסנאפצ'אט. אז הנה אני פותח את הסנאפצ'אט. אוקיי, אז רוב מי שעוקב אחריי בסנאפצ'אט בטח עוקב גם אחרי האיש הזה, בן רצון. חייב לעשות לבן אדם הזה שארטה. הסנאפ קוד שלו נמצא ממש פה, פשוט תסרקו אותו, יש לו דברים ממש מגניבים. הוא ה-Snapchatter של ישראל, אנחנו מדברים פה על אמן Snapchat ברמה בינלאומית, שגם עזר לי מאוד אה, להתחיל את היצירה שלי ב-Snapchat. ועכשיו, YouTube. אוקיי, אז מי שאני ממליץ עליו ב-YouTube הוא כמובן של איזי ליין. איזי ליין הוא בן אדם שמאוד עוזר לי, בעיקר בזכות הסרטון הזה, אתה לא לבד, כן? עכשיו זה עומד להיות ממש ארוך כי אני עכשיו עומד לחפש ממש עכשיו את חיית האינסטגרם שאני רוצה בעצם להמליץ עליה כי אני עוקב אחרי מלא אנשים אז אני עכשיו פותחת את הטלפון, זה ייקח לי קצת זמן אז חיית האינסטגרם, למי שסוגרת את הדבר הזה, זה ללא ספק ג'וש דנה. אם אתם לא מכירים את ג'אש דן, ג'אש דן הוא המתופף של 21 Pilots. אני מת על הלהקה הזאת, אני עוקב אחרי גם טיילר, ואני עוקב אחרי האינסטגרם שלהם ביחד, כאילו, של הלהקה. אמ, אם אתם לא מכירים, זה אלה שעשו את Stressed Out ו-Heathens. לכו תראו את שני הקליפים האלה, אחלה של להקה, ובזה אני סוגרת את השארטות שלי. אוקיי, okay, אז um, כן, עכשיו אני יוצא בדיוק לריצה, אני גם אצלם את הכל עם הטלפון שלי. היום היה יום די עמוס, uh, וכמו כל יום שבת, אני יוצא לריצה, אז um, כן. כן, אוקיי, okay, אז ריצה זה ממש חשוב, אז אמ, כן. תמיד כשאני מחליט לרוץ, יש מזג אוויר מה זה טוב. איך כאילו להגדיל ביצים בפוקימון גו. אז אתה פשוט אה, פותח את פוקימון גו, מסתכל על המצב של הביצים שלך, משאיר את פוקימון גו פתוח, זה הכי חשוב, ומתחילים לרוץ.